Vamos a hablar ahora de los números romanos. 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. ¿Vale? Esto es lo primero que hay que saberse. 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. Y vamos a empezar con la primera regla, que es la regla de la suma. La regla de la suma es que una letra a la derecha suma, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo, me ponen LX. ¿Cuánto vale la L? 50. La X 10, 50 más 10. Por lo tanto, el x vale 60. Vamos a poner ahora una más grande. M D C L X V I. Vale. ¿Cuánto vale el 1000? La D 500, pues 1000 más 500. Más C 100. Más L 50. Más 10 más 5 y más 1, ¿vale? Entonces vamos a poner que sea más 16 para que me coja, ¿eh? ¿Qué número sería? 1500, 1600, 50, 1600, ¿vale? Regla de la suma. Y por recordar, acordaos que está la regla de la repetición, ¿eh? Ninguna letra se puede repetir más de 3 veces. Esto en el caso de la... Ahí de la X, de la C y de la M. No se pueden repetir más de tres veces. Porque en el caso de la... se cambia de color. V, la L y la D solo se ponen una vez. No se repiten nunca, ¿vale? Pensad que dos Vs 5 más 5 son 10 ya hasta la X. Que 2 l 50 más 50, 100 ya está la C. Que 2 es 500 más 500, 1000 ya está la M, ¿vale? Para eso no se repite nunca. ni solo tres veces. Es lo máximo que se pueden repetir. Y ahora nos vamos a la resta. ¿Os acordáis que os dije que en la suma se repetían, eh, se ponían a la derecha y entonces sumaban? En la resta, al revés, se ponen a la izquierda, entonces restan. El ejemplo que os pongo siempre, que es la XL, ¿vale? XL. Tenemos 50, ahora que es la L. Y el 10 está a la izquierda, por lo tanto resta 50 menos 10, 40, ¿vale? Otro ejemplo, os voy a poner que es IV. ¿Cuánto vale la V? 5. ¿Cuánto vale la i? 1. 5 menos 1, 4. Esa es la regla de la resta, ¿vale? La de la repetición ya la vimos. Suma también, nos queda la multiplicación como regla, ¿eh? Y luego os pongo algún ejemplo para que nos quede más claro, ¿eh? Multiplicación. ¿En qué consiste la regla de la multiplicación? Pues por ejemplo, hasta 3000 esto es fácil. ¿Cómo pongo yo 3000? Muy fácil. 3M. Pero es que yo no puedo repetir más. Entonces ahora me ponen 6000. ¿Cómo hago yo 6000? 6M. Imposible. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues fácil. Pongo el 6. ¿Cómo pongo el 6? 5 más 1, V, Y para que sea 6000, los voy a poner un bonito gorro elegante. Esta rayita encima. Y esta rayita encima indica que el 6 se multiplica. Eso es 6.000. Y ahora vamos a poner algún ejemplo. Para que nos quede claro, Imaginaos que me ponen D, X, X y X. Y ¿qué número es este? Pues vamos a darlo. Tengo la D. ¿Cuánto vale la D? Pues la D vale 500. Más VV. 10 más 10, 20. Están a la derecha. Más, uy, fijaos aquí. Y X. La I le resta la X. La X vale 10. Y la I vale 1. Pues resta. Pues entonces 9. Y ya tengo 500 más 20 más 9. 529. ¿Qué me puede pasar también? Que me pongan ellos el número. Y vamos aquí a un fallo que tenéis muchísimo. 999. Y vosotros me poníais algo tan absurdo como 1000. Le quito una. Y le tengo el 999. Pero esto no es válido. ¿Vale? Tiene que ser la letra anterior. ¿Vale? Eso no se lo podemos quitar. Tenemos que ir poquito a poco. ¿Cómo se va poquito a poco? Pues tenemos 900. ¿Cómo pongo 900? A 1000 le quito 100. 900. ¿Cómo pongo ahora 90? A 100 le quito 10. 90. ¿Y cómo pongo el 9? Pues como vimos antes, a 10 le quito 1. ¿Vale? Vamos por partes. Primero centenas, después decenas, después unidades, como si fuera una descomposición numérica. Y esto nos facilita mucho el trabajo con los números romanos. Y vamos a hacer ahora un cambio radical. Y nos vamos a ir a los números decimales. Los números decimales. 12, 123 Están aquí, ¿vale? ¿Y cuáles eran? Décimas, centésimas y milésimas. El 1 está en las décimas, el 2 en las centésimas y el 3 en las milésimas. Vamos a ver ahora cómo se descompondría un número. Pues imaginaos, 12,123. Lo voy a poner en valor numérico. ¿Cuánto vale el 10? ¿Y cuánto vale el 1? 10. ¿El 2? 2. ¿Cuánto vale este 1? 0,1. Este 2? 0,02. ¿Y cuánto vale el 3? 0,002. Vale, acordaos de esto. ¿Qué más tenemos que acordarnos? Las aproximaciones. 4,032. Y me dicen, Rafa, aproxima esto a las centésimas. Pues busco la centésima. ¿En quién me tengo que fijar? En el anterior, en la milésima. Y es lo mismo que es menor que 5, dejo la centésima igual y el resto se convierte en 0, lo que me acompaña 4,03 o 4,030. ¿Qué pasaría si fuera 4,039? Bien, y me dice, aproximalo a las centésimas, exactamente igual que antes busco la centésima y me fijo en la milésima. En este caso es mayor eh, que 5, por lo tanto le tengo que sumar 1. ¿En qué se convierte? 4,04. ¿Vale? Bien, seguimos. Ahora a ver cómo se pone. Bueno, pues aquí tengo 4,29. ¿Cómo se lee? 4 unidades y 29 que si está lugar de la pues centésimas pues 29 centésimas ya para seguir, Tenemos los 4,29, pues solamente me ponlo en forma de fracción decimal. ¿Cómo hacíamos esto? Acordaos. El número entero, ¿eh? sin la coma, ¿eh? todo el número en el numerador. Y en el denominador, la unidad seguida de tantos ceros como decimales haya. En este caso, 429 centésimas, 4,29. El último ejemplo que os dejo, imaginaos que me ponen ahora 127 eh, partido 10 y me convierto en un decimal. ¡Buf! No sé. señores, es fácil. ¿Vale? ¿Cuántos decimales? Uno. Pues pongo el número aquí otra vez. Digo, pues con un decimal, 12 unidades y 7 décimas. Y espero que eso os sirva para hacer la ficha que os dejo a continuación. Un saludo señores y hablamos.